zapravo smo mogli lepo da isfiltriramo ljude koji su posjedovali te veštine. Spostavilo se kasnije da oni jesu zainteresovani i za dalje radi za nekakve projekte i za nekakvu dalju nekakvu saradnju i tako dalje. Znači, prosto dobili su svi ono beđeve, znači svako ko je zaslužio, dobio je na kraju. I što je bitno, ti beđevi su na kraju ostali eh, javno dostupni. Oni danas sutra kad odu kod poslodavca na razgovor, oni mogu da kažu, ok, ja imam beč za kolaboraciju svaki, i sad da, ovaj, naravno, poslodavac će pita, ok, prvo šta ti je to badge? i onda ovaj će da objašnja do 5 minuta, ali kad objasni, kaže, ok, čekaj, čekaj, pogledaj na internetu, uključi se, pogledaj se link, vidi se badge, i sad najvažnija stvar, postoji dokaz uz taj badge, koji je, u našem slučaju, u elektronskoj formi. Postoji link ka repozitorijumu koda na kome je taj student ili studentkinja radio zajedno s ovim ostalim. Iz tog repozitorijuma koda se vidi da je on doprineo toliko i toliko linija koda je dodao, da, to i to je uradio i tako da I kada dođe na nekakav razgovor za posao, on može samo kaže, evo pogledaj ovo link. Sve na GitHubu, sve je javno dostupno, ništa nije pod šifrom ili tako nešto, ništa ne zahteva registraciju A evo ga dokaz, znači ja sam to radio, učestvovao sam na projektu, radilo je nas troje, dogovorili smo se, uspeli smo i dobio sam badge za to. I taj badge još izdao recimo GRAS projekat i tako nešto, što je opet evropski projekat. Tamo pitali smo studenti kako su oni zadovoljni time i ok, postavilo se da su jako bili zadovoljni, a, još uvek postoji nekakva percepcija da su oni badge za java veštine mnogo korisniji. Ok, ima smisla vi kad završite fakultet, vama piše da ste recimo principe programiranja položili, prema kurikulumu predmeta se vidi da je to java i sve to super, ali vi ovde preko ovih bedževa možete da kažete, ok, ja uz javu takođe znam, imam digitalni dokaz da sam radio u Git alatu, u JUnit alatu, java dok da znam, da znam da radim sa više niti i tako dalje, jer su se i svi ti mali projekti gde su koji su se zahtevali za te bedževe, isto kačili na GitHub, isto bili javni i tako dalje. U drugim rečima, ne znam ako ste išli skoro na nekakve one oglase za posao, kad gledate oglase za programere, imate tekst oglasa dole, oni kao balončićima koje se tehnologije traži. Viđali ste to vjerovatno, traži se, ne znam, Java, PHP i ne znam šta, pa onda sledeći oglas i tako dalje. Vi sad faktički imate bedževe <clears throat> koji to ne odgovaraju. Znači ono, neću kažem preslikavanje jedan na jedan, ali može da bude. I vi sad osim diplome s fakulteta ponesite sa sobom i digitalne beđeve koje vam pokrivaju i te dodatne veštine koje ste još usput uhvatili, a koje nisu, da kažem, baš obuhvaćene standardnim programom, ocenjivanjem i tako dalje. I nemate predmet koji se zove verzioniranje koda, recimo na osnovnim studijama. Imate na možda na masteru, možda na doktorskim, možda na specijalističkim, a na osnovnim studijama toga nema. A prva stvar koju vam traže kad dođete u neku java programersku firmu da li znate raditi sa Gitom, GitHubom, Mercurialom ili šta god. To su sve alati za verziviranje kod.